бір тойым бар төлеген айбергенов бір тойым бар болатыны сөзсіз менің дәл қай күн екенін айта алмаймын бірақ бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын онда ортаға тасталар ұран сондай қайта алмайды қартыңда бір ән салмай 25 бестің бәрінде сабылдыртам кемпірлерге қыз күнін сағындыртам сәбилерге ағаны үлгетемін, етемін толтырам гүлге тегін менің жарым бұл түні кірпік ілмей ақ көңілмен қуаныш бір түгіндей омырауынан бір тәуір шайқап есіп ажырасқанды жүреді қайта қосып мен өсімде ән салам түн ауғанша менің жаным бұл күнге құмарғанша бәйгі берем жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса қыз қуатын жігітке ат беремін жанам деген жүрекке от беремін мен әйтеуір бар жиған тергенімді бір тамаша той қылып өткеремін біздің үйді сол күні бетке қауым, нысанаға ап қуаныш тоқталмауын мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып қазанымда бір асым ет қалмауын мен сөйтіп баршаңнан бір сілкінемін мен сөйтіп рахаттанып бір күлемін кім білсін талай күнгі арманым ед мәңгілік тарқамауда мүмкін оның өсіп келе жатырмын кеудесінде таулардың кемесінде арманның жалау етіп ерлікті еске етіп ерлікті есіп келе жатырмын адал терін әрдайым моншақтатып маңдайым соқсын дауыл соқпасын қиындықтың көк тасын кесіп күнмен теңесем таласып күнмен мен өсем гүл теремін жерімнен бірге туған елімнен өсіп келе жатырмын ана арманыңды ақтармын ба жүрегімде тербесем айға сіңлі қарындассың қасиетті жерге сен мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем сендік қуат мың есе артық жердің тарту күшінен сұлу әлем әлем сұлу сен жаратқан адаммен көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен сендік қуат болар бәлкім басын иді көк маған әркез сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін ұмыт қалмау үшін менің шарқырады жүрегім шат жүрбақ қас қаққанша боламын мен шерменде жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде көз алдымда жас дөңгелеп булығамда ызадан маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең о аналар кей пасықты жаратасың неге сен тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де әлде өзгелер ондайлардан жеркенсін дейсің бе қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген анаң саған керек болса балаңа да сен керек кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек ана керек о адамдар ана керек адамға анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда пікірімді ұнатпаған таптықта дер дана, дананы даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы білмедім мен сен әйтеуір ораласың көп тілге киелі сүт құдіретімен әлде кеттім бе ана десе әйтеуір мен өзге сөзді есітпен құлағыма үн келеді қоңыраулы бесіктен қол құлағымда ол үн менің көргенім емес толастап өйткені сен жылауыма қарсы болдың о бастан бүкіл әлем шуларына жіберді де сүңгітіп өзің қаққан қоңыраудан кетті маған тіл бітіп қоңыраулардың үні мені жетектеді қиянға қоңыраулардың үні мені шомдырды сан қиялға тұтқасынан ұстамақ боп дария білім есіктің мектеп бардым онанда мен қоңырау үнін есіттім ұстаз болдым сөз сөйлетті болашақтың мінбері көз алдымда қызыл ала қызғалдақтар гүлдеді дәл бүгінде нұрлы ертеңнің қоңырауы етіп тұр мені өміріме өзің қаққан қоңыраудың үндері өзің қаққан қоңырауда өмір жыры бар екен өзің үні тарқамайтын болды менің мерекем сол үнменен тыным таппай бақытымды күреймін өйткені мен мерекемнің тарқамауын тілеймін күлкілер Ол күлкілер еркен асты күлкілер сендер барда жүрегімде жыр тілер, сендер барда көктемде шаттықтың аунап қонап көңілім бір сілкінер сендер барда көңіл жайсаң күйгеніп шердің өзі шерленеді именіп жатады бір сол кездері кеудемнің радиосы тасқын топан күй беріп жақсы едіңдер неткен назды күлкілер болмағайда сәттеріңде бір іркілер өз бас үшін жақсы атыңды жамылып кетпес екен бірақ кейбір түлкілер махаббат неткен алып қайрат дедің махаббат неткен алып қайрат дедің мен сені мұншалық деп ойлап педім. едім тұсаулап табандатып тағдырымды қолына қара көздің байлап бердің көп екен өмір сыры білгізбеген жаны пәк таныстым да бір қызбенен түріліп шаттығымның томағасы сырласа бастадым ай жұлдызбенен көз алмай қарай бердім кіл қиялдан қолын созып құлшындарман әйтеуір сол бір қызға кездестім де тап болдым қуанышқа тым бір көргеннен адам сыры байқалмас бір көргеннен адам сыры байқалмас байқаймын деп бәлкім ешкім айта алмас кей жандар бар ұйып тұрған қатықтай анау мынау қозғағанға шайқалмас көбінше оған аса көңіл бөлмейсің бөлсең де оның терең сырын көрмейсің сондықтан да көп жағдайда қасыңда жан сыры мол шан жүргенін білмейсің